Всех а, с праздником. Вот, ну, почему вот так? Потому что когда мы э, давным-давно еще, когда все это писалось, все это сочинялось, э, ну, мы с ребятами, в общем-то, собирались тоже так же на квартирах, и летом, когда была хорошая, замечательная погода, выходили куда-нибудь за город, жгли костры, и вот это все дело под венцо, пелись песенки. Талые воды текли гулая улица, после долгой зимы своего охотника, накрывая стол на двоих. Псих. Он бродил босиком по разбитым стеклам города, ожидая встретить, кто-то выбил стекло. Из рамы окна и осколки и неслись, как снежинки. Но было нельзя

ночью день я прихожу домой. Пусть устал, но кончен бой. Редко там вдали, но рядом со мной. Только ты знаешь, как важно мне слышать голос твой. А без теней и духов, а без куплетов и стихов, а без потерянных голов, какая нафиг любовь. Gracias.